c'est Maëlle, je suis étudiante sur le campus de Sèvres. Venez, je vais vous faire visiter. Être étudiante à Sèvres, c'est avoir un endroit où on peut s'asseoir. Là, là, là ou là. Pour boire du café à côté d'une belle voiture. C'est avoir la possibilité de programmer des robots. c'est un lieu super important pour tous les étudiants. c'est pouvoir imprimer, imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier. c'est avoir accès à des imprimantes 3D pour imprimer des objets en plastique, en carbone, en métal, et même en chocolat. C'est profiter de la nature en restant à proximité des grandes villes. c'est se former en usinage, sur de la découpe jet d'eau, des fraiseuses numériques, des 5 axes, du pliage et plein d'autres machines. C'est avoir un resto universitaire, sur place ou emporté. c'est partager des moments conviviaux à la MDE, lieu vivant grâce à l'association des étudiants. Mais c'est surtout pouvoir recevoir son diplôme de fin de troc commun. Bref, bienvenue à Sévenant.